يستعدون في الدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء

فوزنا بالدنيا فوزنا بالأخرى وخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا أخبرنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهرى سعدون 过吗？ فوزنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء